Hi my lovely friends on the internet, siz English Club o'z kanalidasiz. Sizlar bilan Shohrux AK. Bugungi darsligimizda men sizlarga ingliz tilida juda ham ko'p ishlatiladigan 5 ta jargon so'zlarini o'rgatib qo'yaman. Xo'p, bu so'zlarni siz oddiy qilib aytganda ingliz tilida ko'cha tili deb ham aytishingiz mumkin. Ya'ni ingliz tilida ko'cha tilida juda ham ko'p ishlatiladigan 5 ta so'zlar. Bu 5 ta jargon so'zlarni siz inglizcha Gollywood kinolarini ko'rgan paytingizda juda ham ko'p uchratasiz kino ko'rgan paytingizda e'tibor bersangiz o'sha aktyorlar bu beshta so'zlarni juda yam ko'p ishlatayotganiga demak guvoh bo'lishingiz mumkin bular unchalik qiyin so'zlar emas qisqa qisqa oddiy so'zlar e, ma'nosini yaxshilab tushunib olsangiz qayerda ishlatilishini bilib olsangiz bemalol ishlatishingiz mumkin men albatta hozir misollar bilan qanday qilib qayerda ishlatishingiz mumkinligini ham tushuntirib beraman ho'p ana bo'lmasam boshladik birinchi so'zimiz osim awesome. osim awesome. osim awesome degani bu wonderful amazing so'zlarini bilsangiz mana shunga ma'nosi o'xshaydi ya'ni ajoyib dahshat zo'r degan ma'nolarda awesome endi buni qanday qilib ishlatasiz misol uchun o'rtog'ingizdan kino ko'rdingiz va o'rtog'ingiz sizdan o'sha kino haqida fikringizni so'rayapti ingliz tilida what did you think of the movie what did you think of the movie kino haqida fikring qanday kino haqida qanday o'ylading siz javob berishingiz mumkin it was awesome i loved it it was awesome i loved it demak u juda ham zo'r edi ya'ni sizga kino juda ham yoqqan bo'lsa o'sha aytyapsiz u juda ham zo'r edi menga juda ham yoqdi it was awesome it was awesome Xo'p, yana boshqacharoq holatda misol uchun birorta fikr aytaylik birorta fikr g'oya sizga ma'qul kelsa shunda ham osimni o'zini ishlatishingiz mumkin misol uchun e, o'rtog'ingiz bilan kelishdingiz qayergadir borishga va o'rtog'ingiz sizni e, olib ketishga e, qachon olib ketishini aytyapti xuddi ingliz tilida I'll pick you up at 1 pm I'll pick you up at 1 pm demak aytyapti men seni soat 1 da olib ketaman siz aytishingiz mumkin awesome awesome ya'ni gap yo'q deb yaxshi fikr ya'ni qo'shilaman degan ma'noda osim gap yo'q ho'p ikkinchi so'zimiz ikkinchi so'zimiz cool cool cool degani bu xuddi osimga o'xshaydi fantastic great nice ma'nolarida keladi ya'ni e, zo'r dahshat ajoyib ma'nolarda xuddi osimga o'xshab lekin bu yerda bitta narsani yodingizda tuting coolni o'zini boshqa ma'nosi ham bor cool salqin degani ya'ni faqat mana shu dahshat ajoyib zo'r ma'nolarda kelmaydi o'zini boshqa ma'nosi ham bor demak u cool salqin degani e, hop hozir biz e, coolni mana bu ma'nosini o'rganamiz ya'ni ajoyib dahshat ma'nolarini ho'p endi buni qanday qilib ishlatiladi misol uchun o'rtog'ing siz o'rtog'ingiz yana bitta o'rtog'iga sizni tanishtirdi bir kishiga tanishtirdi va o'sha haqida sizni fikringizni so'rayapti what did you think of my friend What did you think of my friend? Ya'ni do'stim haqida qanday o'ylading? Do'stim haqida fikring qanday? Siz aytishingiz mumkin, uh, I liked him. U menga yoqdi. Uh, he seemed like a cool guy. He seemed like a cool guy. Ya'ni uh, u o'sha ajoyib yigitga o'xshadi. He seemed like a cool guy u ajoyib yigitga o'xshadi yoki u ajoyib yigitdek tuyuldi deyishingiz mumkin ho'p endi coolni yana boshqacharoq holatda xuddi osimga o'xshab o'zini ishlatishingiz mumkin o'sha birorta fikr sizga fikr g'oya sizga ma'qul kelsa qo'shilsangiz mana shunda ishlatishingiz mumkin misol uchun tomorrow is my birthday tomorrow is my birthday mhm. aytyapti o'rtog'ingiz Uh, ertaga meni tug'ilgan kunim tomorrow is, is my birthday do you wanna come do you want to come do you wanna come uh, kelishni xohlaysanmi kelasanmi deyapti siz aytishingiz mumkin cool sure i'd love to cool ya'ni gap yo'q e, boraman albatta degan ma'noda cool gap yo'q uh, sure albatta degani i'd love to ya'ni bajonida borishni xohlayman xursand bo'laman borishdan degan ma'noda Xo'p, keyingi so'zimiz uchinchisi. Uchinchi so'zimiz hang out. Hang out, hang out. Hang out degani bu e, oddiy qilib aytganda bekorchilik qilish, lekin o'zizga yoqadigan bekorchilik qilish, hang out. E, misol uchun bo'sh vaqtingizda o'zingizga yoqqan narsani Э, mazza qilib o'sha rohatlanadigan narsani qilishingiz э, hangout bo'ladi э, misol uchun hangout bu juda ham ko'p ishlatiladi sizdan so'rash mumkin qayerda e, bo'sh vaqtingda qayerda hangout qilasan deb bo'sh vaqtingda qayerda hangout qilasan deb so'rashi mumkin e, yoki aytaylik men bilan e, biz bilan bir hangout qilasanmi ya'ni birga vaqt sarf vaqt o'tkazsam bir o'tiramiz maza qilib xuddi chaqchaqlashib o'tiramiz gaplashib o'tiramiz deganday hop mana misollarda ko'ramiz misol uchun uh, hey it's great to see you again it's great to see you again hey deyapti salom deyapti uh, yoki hey deb o'sha attention tortgan uh, diqqatini tortganda Uh, it's great to see you again seni yana ko'rganimdan juda ham mamnunman degan ma'noda it's great to see you again uh, keyin davom ettirib gapini davom ettirib aytish mumkin uh, we must hang out sometime we must hang out sometime ya'ni bir o'tirishimiz kerak bir ko'rishishimiz kerak dam olamiz bir degan ma'noda we must hang out sometime ho'p yana ho'p yana bitta misol beraman misol uchun so'rayapti savol beryapti sizga e, aytaylik ismingiz Simon misol uchun Simon hi Simon uh, what are you doing hi Simon what are you doing salom Simon nima qilyapsan e, siz aytishingiz mumkin nothing much just hanging out nothing much just hanging out yoki Э, demak bu yerda nothing much hech narsa just hanging out э, shunchaki bekorchilik э, vaqtingizni o'zingiz yoqadigan qilib bekorchilik bilan shug'ullanib vaqt o'tkazyapsiz just hanging out shunaqa ma'noda ho'p to'rtinchi so'zimiz to'rtinchisi chill out chill out yoki shunchaki chill chill out degani bu oddiy qilib aytganda relax relax degani ya'ni dam olish mazza qilib dam olish chill chill out Э, misol uchun э, yana o'sha ismingiz simon э, sizga sizdan so'rash sizga sizdan so'rayapti hey simon what are you guys doing ya'ni o'rtoqlaringiz bilan bir nima qilayotgan bo'lsangiz aytaylik telefonda suhbat bo'lyapti deylik shuni telefonda yana bitta o'rtog'ingiz telefon qildida hey simon deyapti hey simon uh, what are you guys doing what are you guys doing uh, ya'ni uh, sizlar bolalar bilan nima qilyapsizlar degan ma'noda what are you guys doing a yigitlar bilan nima qilyapsizlar siz aytishingiz mumkin we are just chilling we are just chilling yoki we are just chilling out ya'ni uh, biz relax qilyapmiz dam olyapmiz mazza qilib dam olyapmiz hech nima qilishga ish yo'q degan ma'noda just chill dam olish ho'p oxirgisi oxirgi so'zimiz down to earth bu ozgina uzunroq down to earth down to earth degani bu e, sinonimi ingliz tilida humble humble bo'lishi mumkin humble ya'ni kamtar misol uchun kimdir e, juda ham kamtar e, nima deydi kamtar tabiiy haqiqatda chiqishib ketishga oson maza qilib suhbatlashadigan odam odamingiz bo'lsa shu odamni down to earth deyishingiz mumkin down to earth misol uchun aytaylik siz o'rtog'ingizga aytishingiz mumkin i made a new friend at the museum yesterday i made a friend at the museum yesterday ya'ni kecha muzeyda bitta do'st orttirdim i made a new friend at the museum last uh, yesterday va aytishingiz mumkin he was He was super down to earth. He was super down to earth. Demak, u super bu yerda o'sha juda ham ma'nosida kelyapti. U juda ham o'sha kamtar ekan, ya'ni down to earth. Demak, o'sha juda ham yaxshi chiqib ketishga zo'r odam bo'lsa down to earth bo'ladi. Demak, o'sha he was super down to earth. I want to talk to him again. Zo'r uchun, Ya'ni unga u bilan suhbatlashishni xohlayman. Mana shu ma'noda. Xo'p, mana shu bugungi videomizni so'ngi bo'ladi. Umid qilamanki, bu videodan siz nimadir foydali narsa o'rgandingiz. Sizga oxirida video oxirida bitta vazifa beraman. Hozirgi mana shu so'zlardan 5 ta so'zdan xohlagan bittangizni tanlab, kommentariyada bitta misol gap tuzib qo'ying. Bu albatta sizni o'zingizni foydangizga. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga ham albatta qo'shilishni yodingizdan chiqarmang. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.